看在看在我介绍给你女朋友份上，你就会骗你吗？介绍我，你每次这样讲，我就知道他妈一定有事情，好不好？你以为有这么好看的事情给你妈介绍？你知道你知道那那恐龙可以变成方块带走吗？ 有有有，这今天看到观众有这样跟我讲的，我来试一次试一下好了，是直接加血啊，我不管了。哎有哎，变变了一块方块了哎，哎那个东西变方块，好酷哦！然后使用之后就跑出来哦，那么方便啊！哇塞！麦感谢麦德的五港币阿一嘎多，一定是我女儿的加持，太棒了。 <laughs> 样子讲，以后以后找你开台我就有钱了，是哦。好啊，可以呀，可以呀。可以可以可以可以，赚。剩下分我一半吗？可以可以可以可以。哎，那只小猪是什么？那个是美格龙。我们来抓一只会大便的剑心象好了。我后来发我后来发现那个无那个什么无齿翼龙那些都要用晕的，又要晕的方式，才不好抓到。是对啊，我就我觉得我等一下，哎对，是肥料。 我觉得我等一下应该先去那个周围看一下好了。我看到周围好多野外任务跟那个遗迹哦。有你野外任务做完之后，还会给你一个什么什么什么什么群什么鬼的。是哦。加好友，我怪蛋，我怪蛋没在玩啊。感谢 <laughs> 感谢韩凯韩凯卫的超级留言啊，求娜娜怪蛋好友啊。怪蛋没在玩啊。怪蛋是什么东西？怪物蛋是玩那个手游。哦。 你记得吗？我之前我知道我知道。我现在有点热。那你那你的肥料，你的肥料是用不完的有没有？哦有抓到了，把它变方块，太棒了！哎，为什么不能变方块？可以吧？变，它卡在一个奇怪的地方吗？有有有，我们来看一下，我们还可以学什么？我们刚刚有升级。我有点看不懂。肥料箱，哎，渡渡鸟的窝哎，哈哈 <laughs> 渡渡鸟的窝。 哎看啊，嘟嘟鸟的窝！哎，睡眠剑有了。哎，我们可以做睡眠剑的。等一下，等一下哦。我先看一下，我们还有雪球，什么东西啊？这也太有趣了吧！弟弟做那个嘟嘟鸟出来好不好？嘟嘟鸟家里有一只啦。没有没有，我坐在它的那个窝。窝？等一下，等一下，等一下。啊，就那个。我先拿做一个木质盾牌。 哦，那书架是干嘛？第二个、第三个吧，没记错的话。等一下，第二排。我我我要先放一张床，因为我怕我等下死掉回不来。死吧！不要啊！哦，我的家超空旷的，我的天哪， <laughs> 空旷之家。有人说说难一难听一点，不就是强奸药、强奸药剂吗？你是说那个睡眠药啊？谁会想要去强奸恐龙啊？神经病啊！不用也可以放在人类身上啊。哦，哎，也是哈。 嘎，我都没有想到这里哦，这个想的这奇怪的东西，到底怎么都想这些？没有，我只是帮你帮你把观众想讲的话讲出来而已。好的，好，好，我们先来看一下嘟嘟鸟窝怎么做啊？为什么还是不行啊？哦，它是要八个啊！哎，这个字真的很难看，我以为是六个。对 <laughs> 但是六个还是八个？我看。八个。 到底有没有问题呀？这个这个字太粗啦，看不清楚啊！好，终于可以做了。哦哦哦哦哦哦，感觉很屌哦！要放哪里好啊？我感觉就是……呃，不行，哎，可以，哎，可以放在可以放在外面。好，这里。说好的鸡呢？要自己抓，抓举雌性渡渡鸟。嗯？ 为什么？三小骑太快了吧？ <laughs> 不是，这只是冲三小，而且你不觉得它这个版本的嘟嘟鸟非常的非常的讨人厌吗？它那个眼睛，它那个眼睛， <laughs> 难怪它会绝种。 <laughs> 这绝种是有理由的吧？这个应该是我们家那一只吧？我我们我们这里面不是有一只吗？然后这一只是我们取个名字好了，你们要叫什么名字？我们看一下它会不会直接过去啊？ 然后它是不是就消失了？哎，它真的消失了哎，所以说它是把可以把所有的嘟嘟鸟都丢里面去哦。啊，这用途到底是干嘛的？ <laughs> 全部关在一起吧。那我们可以多抓一点啊！你看，你看那边好多只，我们弄那个养鸡场好了。我靠，有只雷龙跑我们家里来了！我的天啊！不要把我房子踩坏就好了，拜托。我挺好奇那个雷龙会不会把房子给踩掉啊？我会怕啊，我不知道会不会踩啊。 你看，现在已经塌在我地基上面啦。应该是不会吧？拆了我应该哭哦。他只能放，他一次只能放一只哎。抓取，哎，可以哎，有靠近就行了啦。哎，可是只有这只在嚣张啊，这只是怎样定格的是吧？好玩啊！抓取磁性。 不行了，为什么？难道你抓的那一只是雄性吗？雄性不能吗？我有点百思不得其解，这到底是什么作用啊？呃，我们看一下，这一只是雄性嘛，配偶加成，抓取雌性，两只雌性，那只能放两只，那这只就给它放生就好了。只能放雌性，不能放雄性吗？对啊，只能放雌性啊。哎，算了，我不管了，我们现在。 看一下能做些什么。岩石的话，有人说去地方任务。对啊。哦，我的房子，我的房子，看， <laughs> 你整只插进去，冲人小啊。哎，我操！还好没塌。看这样还给人活吗？哦，有前面有一台机器，我看到了。弟弟不做地方任务吗？有啊，找到了。对啊。我正在找啊。 我想要看一下这任务到底是在干嘛的。说什么？难度一驯驯养驯兽大师，然后驯养一个生物可以让你更好生存，请完成交付。呃，使用紫色果酱获得剑心像。哎，我剑心像才刚抓，你在跟我开玩笑吗？我还是很在意这只鸟眼睛。我跟娜娜喵怎么认识的？玩 Overwatch 认识的。 我还记得那一天。你干嘛说出来？为什么？为什么要不能说出来？你们，你应该刚刚说我是你女儿。啊？啊，就是在 Overwatch 的，就 Overwatch 认，Overwatch 相遇啊，才发现原来是近亲关系啊，对不对？哎，我们成功了，我们成功了，把它变成方块吧。那我们要怎么交付任务啊？ 回去吗？那边按 E 就可以了。这个，前面有一只很讨人厌的家伙。滚！哎，可以抓哎，把他敲晕了。这家伙我印象中是吃大腿肉来着的。我，我，呃，你你可以吃蛋吗？哎，我忘记要怎么丢食物了。按按左键两下，没记错的话。他会吃吗？ 哦，是丢下面右下角，我没有漏啊，我把我的肉都全部拿去烤了， <laughs> 烤了给他吃啊，也是可以啊，等下我先还任务。哦，哦，这什么？什么？对啊，就那个箱子。土地特权证书，可以使你的土地特权延长一段时间。应该是就是特权吧，就是别人没办法侵犯吧。 啊！可是三角，可是雷龙一直在，雷龙一直在侵犯我家。刚才两只哎，妈的，中三角！为什么你要进阶在这里？那就就出生点啊，我能有什么办法？出生点就在这里啊！哎，我们可以先来抓一只飞行生物好啦，反正我有做麻醉剑啊，这个不能丢进去哎。哎，剑心像不能丢丢仓库里面了。好，驯服一下我们的。 那个叫什么？我们的无尺翼龙。够了！我怕我等下打到他我就往生了，你知道吗？因为我曾经在敲木头敲到一半，有一只剑心象只是路过而已，然后我敲到他，那我就差点死去，差点死去，好不好？看，这是超无眼的，我要这个，有这个才可以做师傅。 又见了，就这样子啊！哎，不行，我拿盾，我拿盾不行，只好把盾拿下来。嗯，哇，扫描，我要这个啊。然后你可以，哦，上面上面的好像就不是石头啦。对，那是泥，那个是泥土。对。这个这是诅咒法，只做草块是干嘛啦？啊，对对对对对。要同稿才可以打哎，要同稿才可以打哎。 我们现在开始要做个长矛了。哦，我十八级了。呜呜，好爽哦！这个声音听起来真舒服啊。拿来做一个长矛。好了，我们的武器蓄势待发，我们棒棒换一下了。哎，它这是弹药哎。难不难？哦，它也可以右键丢。哦，丢完可以再拿回来，还好，吓死我了。 这跟方舟方舟生存进化是一样。后面吧。嗯，现在还在公测，现在还在公测阶段。为什么你要杀兔兔？不要走！别走！哎，有了有了有了有了有了有了有了，我们有飞行生物了，太棒啦！哦耶！给你吃肉。我们还要等一下这保食度啊。 然后抓，嘿嘿嘿，好，好笑哦，那个声音，不用啦，他的昏迷指数很高啊，不用再打晕了啦。而且我，你们，你们不觉得他这个图案好像《魔物猎人》的图案哦？那个图腾，超像的。有啊，有点像。哎呀，所以说你哪时候来玩《魔物猎人》啊？ <laughs> 你哪时候把你的 PS4 拿给我啊？PS4 r 已经买一个新的。 哦，那个哦，后来我不想买了，哥，我跑去买 VR 的，你有买吗？姐姐买吗？好不好？ <laughs> 这是免费游戏吗？啊！我不要，我不要，你自己想办法， <laughs> 没有没有没有没有买有给你，我没有没有没有买有给你，我没有买给你。没关系，我会见到你更多妹子，有没有？不要了，你贴全部都是那种胡须女的那种风格，我不行。 <laughs> 你就跟我说，你就跟我说你喜欢那一种类型，我当然就专门找那一种类型给你啊，有没有？ 喜欢跟找对象是分开的，好吧？对象要找适合的那种，只是纯粹欣赏那种，就像就像你平常比较喜欢看小鲜肉，对不对？但是你会想跟小鲜肉在一起吗？好像蛮不错的哎。哦，好算了。 <laughs> 弟弟有没有一种感觉？你问错人了有没有？我问错了，但我没说，好不好？所以所以哦哦哦哦哦哦。 哦哦，你凶什么？走开！干什么东西？我个走头龙！哇，维欧啊！啊！去死！哎，干不行了，会死啊！大哥，大哥，你等级很高啊！啊，还好活下来了。拜托节目效果好不好？以为我真的会死掉吗？打得好不会好吗？节目效果，节目效果。 其实我们可以补麻醉剑吧，我看射下去加多少，不好加很多哦。他应该死不了。哦，加好多，死狗瘾哎，可以省黑狗了，射一箭就好了。看一下地图。那你要省黑狗干嘛？你黑狗给他吃不是更好吗？啊，对哈。哈 <laughs> 我只是做测试。我们要实验的精神。好，没问题。我们要实验的精神。 我们要让大家去做比较，说给他吃，与其让他吃，与其与其与其啊，让他躺着被麻醉箭射，不如给他吃黑果来的有效率，好不好？没问题。我们已经做到了这个证实了，我们这个实实验的精神，到时候做个安，我们就可以飞天了。哇，好像要三十几等哎，哇，尴尬了，那我抓你干嘛？哎，他现在能做的安好少哦，那我们快要抓起来了。 再一块肉吧，再一块肉就可以了。两个，他现在吃东西也多，我觉得你再放着一块肉会比较好。哦，不用了，站起来了。他起来啦！